सांसें चलती हैं बदन में हरकत नहीं होती ये खुद को मार कर जीना कैसा है कि सांसें चलती हैं मगर बदन में हरकत नहीं होती ये खुद को मार कर जीना कैसा है और ये शराब मुझे मीठी लगती है ये बताओ जहर पीना